Deus. Vocês devem estar se perguntando por que, eu tô com essa cara no, no ano novo quase. Eu, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Acabei de assistir esta porra aqui que o XC postou, como vocês podem ver tá? Acabei de ver isso aqui. É mais uma desgraça de collab que eu não fui chamado. De novo. De novo. Vocês provavelmente vão me chamar de hipócrita, de cuzão, de alguma coisa. Porque eu só quero aparecer em collabs. Ou que eu sou um dos maiores remixers que existe. Mas não é isso não, cara. Não é. Ah, Patrick, Patrick, você acredita em mim? Obrigado. Sério, gente, sério, eu não. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só queria me divertir. Eu só queria me divertir no, no Você Mixes. Desculpa estar tá fazendo esse vídeo, tá? Eu... Ah. não sei mais o que eu faço, tá? Eu não sei quem que é a vergonha, se é a comunidade de Spartan Mix ou sou eu. Eu tô ficando puto por pouca coisa. Não sei vocês, mas. Ah, mas eu acho que eu tô ficando puto por pouca coisa. Ai, caralho, bati no tijolo. Na moral. Eu não tô afim de aparecer, não tô afim de porra nenhuma, eu só quero... Só quero me divertir. Ah, entrou um negócio no meu olho. Ah, entrou um negócio no meu olho, desculpa. Eu só queria me divertir. Eu, eu, só vou deixar aqui uma mensagem para todos os Sparta Remixers que, que Uma mensagem para todos os Sparta Remixers que estão assistindo. Consegui falar. É o seguinte. Eu, eu, comecei meu canal sem pressão nenhuma, tá? Eu tava afim de conseguir, né, de, de, de crescer no YouTube um pouquinho. E eu consegui. É. Só que tem gente que faz um puta de um pouco caso. E o Zafiro acabou de mandar um, vídeo, mandar um vídeo da parte dele. Foda-se. Ah, na moral. Fogos de artifício. Ei, me atrapalhando a minha gravação junto com o meu cachorro que não cala a porra da boca. Bom, enfim, eu. Sei lá. Eu tô. Eu cresci no YouTube um pouquinho, fiquei feliz. Eu, a gente tá quase 50 mil inscritos, tô feliz. 5 anos de canal. Mas, cara. Que adianta você entrar numa comunidade de um tipo de, um tipo de vídeo e você não fazer amigos direito. Tem dois, do, dois, dois que eu fiz amizade. Mais ou menos. Que é o Winnie Peach, o famoso Peach Spartan. E o Dash The Remixer 113. Então assim, eu vou deixar o canal deles aí na descrição. Porque esses caras são realmente foda. só cresci por causa de Five Nights at Freddy's. Nem sei se eu devia estar nessa, nessa, nessa comunidade ainda, viu? Ah, é isso, vai, se inscreve, sei lá o que mais, e segue nas redes sociais. Tchau.